大好きってやっぱ最強さあ青春まき散らして恥をかいて泣いて学んでララライバル蹴散らしてけ本気出して い一つ持ってけ届かなくてやるせないこと胸が締め付けられることがむしゃらじゃなきゃ味わえないだろうライド失だって人生にはスパイス失敗だってあるそのライアローあ大げさだって声を上げて喜べ僕たちはど真ん中大好き して恥をかいて泣いて学んでならないだるけ散らしてけ大好きってやっぱ最強言いたいやつにゃ言わせとけ食いしばって耐えて学んでならライバル高め合え輝いてよ眩しいくらい 出して恥をかいて泣いて学んでならないライバル蹴散らしてけ大好きってやっぱ最強言いたいやつにゃ言わせとけ食いしばって耐えて学んでならライバル高め合え輝いてよ眩しいくらい